ямика, підгулюю ямика, ноги бабу плюдає, ніхто в льосі не далі, ноги бабу плюдає, ніхто в льосі не далі. Ой, дідусю, дідусю, сива твоя голова, тоб ти з мене не продав, як боляла молода, тоб ти з мене не продав, як буляла молода. Ой, бабусю, бабусю, сипа ти голубка, тоб ти з мене не продав, бо ти була любка, тоб ти з мене не продав, бо ти була любка. Ой, дідусю, дідусю, та хто в осінь далі, якийсь я смілюся, та хто в осінь далі, якийсь я смілюся. Ой, на гулямика, під гулямика, нангі бабу плюдалі, ніхто в осінь далі, нангі бабу плюдалі, ніхто в осінь далі. Молодець, браво.